Εδώ βλέπουμε το σπάνιο είδος γατιού σκράτη. όταν συναντάτε ένα τέτοιο πρέπει να φοράτε μάσκα και γάντια. Γιατί είναι... Γιατί έχει... είναι φορείς παρασύτων. Να, εδώ το βλέπετε. μπορέσει να το χαϊδεύουν στο αυτή και στο λαιμό. Είναι πολύ καλό και όχι πολύ άγριο. γιατί έχει τέτοιες σχολές γιατί δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτό ένα σπάνιο που από κοντά με λέγουν ποντίκι ναι, ναι. τώρα που καλό. Να είναι λίγο επιθετικό όταν εκνευρίζετε αλλά μην ανησυχείτε όταν κοιμάται δεν είναι πολύ επιθετικό για το σκανέρ κάποιου μπάφι. Έχει μέγεθος μεγάλου έχει μέγεθος λαγού και είναι πολύ παχουλό και αυτό που αρέσει να το στο αυτί στο λαιμό και στη μύτη κυρίως στη μύτη έχει περίεργα πόδια και έχει μια μεγάλη πόδια είναι πολύ σπάνιο. Και σε αυτό πρέπει να φοράτε γάντια και μάσκα, γιατί είναι φορείς παρασύτων.